আমাদের ইসলাম আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম না আমাদের না এটা বিশ্বাস করি না রাজনীতি রাজনীতির জায়গায় আর আমার ধর্ম আমার ধর্মের জায়গায় কোন ধর্মের উপর আঘাত করবো না তুমি আমার আল্লাহ রসুলকে নিয়ে যদি কোনো কুটুক্তি করো এমপি কি ছাড়িয়ে দেবো গর্দান নামায় ফেলাবো ছাড় হবে না এখানে কোনো ছাড় নাই ভয় মেরে ফেলতে হবে নাহলে ডাক্তার মুরাদ কথা বলবে তোর কালকে একটা ভিডিও দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে খান কিলপরা তোর রাজাকারের চোদা আমি আবার বলছি আমি দুর্বল নই আওয়াজ শুনেন মোবাইল লাখ থেকে যা ভালো ছাগল লোক কথা বলতে পারে না ম্যায় ম্যায় ম্যায় ম্যায় করে গায় গায় গায় গায় করে মুখ থেকে বলতে শুনেছি একাধিকবার যে আমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনেক না যাবে না আমি করব না করিনি কোনোদিন করব না